Bienvenidos al canal del Presto, estoy aquí con Jock. Eh, hablaré en, en portuñol, en mi portuñol macarrónico, pero lo portuñol de, Jock es bueno por, porque Vengo de tal cual. Viene De, allá. Vengo de allá, de allá de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Jock es uno dibujante de, la Argentina y tiene unos varios trabajos siendo publicados recientemente aquí acá en em Brasil, en em, Jumbo, eh, Jambô, eh, ABEC, é último. Sí, lo, también En, en, en, TAI, en Red Dragon, en Jambó y este, bueno, en ABEC también, que es el libro que este, se está lanzando prácticamente acá en el evento. Sí, muchos títulos. Eh, en, portugués era un sueño que siempre tenía de, desde hace mucho tiempo de poder publicar en Brasil y no por un motivo no, no se me daba. Hasta que, bueno, Iván Freitas da Costa me invitó primero al FIC en su momento, me empezó a presentar editores y, me abrió un camino acá en, Brasil, que es increíble, ahora tengo casi, casi toda mi obra propia publicada en portugués. Ya hoy en mi mesa había como 7, 8 títulos en, portugués, que la verdad que en muy poco tiempo eh, se hizo posible algo que venía muchos años pensando y buscando la manera y la verdad que es como un sueño cumplido en esta, en esta edición de Comic Con Experience estas historietas que están publicadas acá, ¿en em, em Argentina, es como con editoras o eras independiente? No, no, no. Eh, los trabajos propios se publican en, Argentina en diferentes editoriales. Tengo muchos editores amigos allá. Pues yo soy una persona grande, somos gente que tenemos un recorrido, entonces este, a muchos editores los conozco hace 20, 15, 20 y pico de años, entonces bueno, hay una relación muy fluida y por suerte las obras propias se van, se van publicando en Argentina y también en otros países como Estados Unidos, este, en Italia también hemos publicado bastante, em, bueno, en Francia un poco menos, pero también algo hay. Y, después, bueno, aparte del trabajo por encargo, que sí, este, trabajo bastante por encargo para Estados Unidos, he trabajado eh, para China, bueno, un poco ahora para Francia también. Así que, pero bueno, esos libros son como por encargo, ¿no? Algunos de esos igual los voy a traer acá a Brasil porque tengo mucha buena onda con los escritores y con los editores y ya les estuve hablando de que viajaba y de que bueno, había posibilidades y, todos me dijeron, bueno, no, sí, Brasil también, mandalo, mandalo que sí, este, estaría buenísimo poder publicar. Así que bueno, puede ser una tendencia, Dios quiera, a, seguir publicando acá eh, en Brasil, me, encantaría. Eh, usted publicó el Reflexo, Reflexo eh, pela Red, Dragon. Red Dragon es de uno sci-fi. Es uno sci-fi. Ah, los, lo último de, la TAI es también sci-fi lo, que salió ahora por TAI es Control de Plagas. En realidad es como es algo posapocalíptico, ¿no? Transcurre en una Argentina posapocalíptica que es muy parecida a la Argentina actual, eh, prácticamente igual. Y es un guión de Max Aguirre, que es un humorista muy conocido allá en, Argentina. Y bueno, tiene un poco de humor, un poco de aventura. Este, e-, es muy divertido, la verdad que los guiones yo cuando los recibía por mail me, ya me reía antes de dibujarlos. Así que este, la verdad que todos los libros que se trajeron acá se vendieron todos, ya hoy prácticamente eh, ya no hay más, pero ya hoy casi no había, o sea que en tres días se, terminó los ejemplares que había traído acá para, el evento que me mandó Tai. Así que me parece que al público le, copó que pasó algo también allá en Argentina. Esta ahora se vuelve a reeditar. Yo vuelvo y ya sale Control de Plagas la reedición eh, de, imprenta allá en Buenos Aires. Así que es un libro, lo que tiene que es muy simpático, el guión es muy gracioso, este, el escritor Max es alguien muy, es muy lúcido, muy, muy gracioso, es un humorista del diario La Nación, hace muchos años que se dedica a eso, y es una persona graciosa además porque somos amigos y cualquier conversación te saca una carcajada. Así que me atrevo a, recomendarlo porque es, tiene personajes con encanto, tiene unas situaciones bastante absurdas y, muy buen timing para el humor. Y e las últimas publicaciones que están acá son de la VEC Merlin, que en em la Argentina está o volume 2. Claro. Eh, en, en, salió ahora para prácticamente el lanzamiento de este evento eh, Merlin, Merlín, la, leyenda que cuenta la historia de un Merlin joven, o sea, lejos de la imagen arquetípica del, mago sabio viejo que, que, todos tenemos en mente. Es un Merlin adolescente que no conoce sus poderes, que es un prácticamente un es un trabajador de una granja, ¿no? del más bajo extracto social del medioevo. Así que bueno, es como empezamos a recorrer este, un poco eh, ese destino que todos conocemos por la leyenda artúrica, pero desde un punto de vista más humano, porque es como un chico que no sabe, este, no sabe el destino que, le aguarda. Y además se describe su amistad con Héctor, quien será Sir Héctor de la, de la Mesa Redonda, pero también en esta aventura es solamente un, ladrón, un, ladrón juvenil, entonces bueno, se, conocen y, tienen que resolver ahí un, conflicto y es como el primer capítulo de esta amistad que después este, va, a continuar en otros tomos. Y este, libro ya salió en, Argentina, ya se publicó en, Italia, se publicó también en, Estados Unidos y, bueno, ahora por suerte se publica acá en Brasil y bueno, estamos muy contentos, la edición es es muy lujosa, es, muy, es un formato mucho más grande que todas las otras que, salieron. En Italia salió chiquito, el de Argentina es mediano, bueno, en Estados Unidos es comic book y acá prácticamente es casi, casi formato francés, ¿no? Un álbum muy grande sacó muy, muy lujoso, una edición hermosa. Así que también estuvo el público bastante interesado, con, lo y enseguida lo, lo compraban, así que muy buena onda con el público en general, con todo lo que se trajo y, parece que Merlín empezó con el pie derecho, ¿no? Empezó acá en la, Comic Con Experience, pero bueno, va a seguir su, su recorrido. Estamos en el último, último día de, de la CCXP. ¿Cómo fue? Eh, le, gustó? Eh, y mi, mi ya, se, se, oxidó el portuñol. No, pues, eh, perfecto, se entiende perfecto. Este, sí, no, acá siempre la verdad que la organización es impresionante. Bueno, los que saben dicen que es el evento más grande del mundo, o sea, he estado con autores de primera línea en otras ediciones y dicen que esto, como esto, no hay donde compararlo. Me encanta además que el Artist Valley esté en el medio del evento, que sea el corazón. Este, eso, eso, está muy bueno porque, bueno, obviamente hay, eh, hay muchos muchos tipos de medios involucrados, está el cine, la tele, todo, pero el centro de la escena sigue siendo el cuadriño, lo cual siempre es, es bienvenido, sobre todo para nosotros los, los dibujantes y los que somos fanas del cuadriño y lectores. Yo me compré un montón de libros, me, regalaron, me compré, me llevo toda la valija llena de... Me va a matar mi mujer, que no, este, no, digan nada, no le avisen que llevo tantos libros para Buenos Aires. Así que bueno, encantado con el público, yo ya conozco bastante, esta es mi tercera edición acá. El público es, eh, la gente acá es hermosa en la ciudad, por lo menos es eh, un respeto, una buena onda, unos modos de, eh, charlas muy naturalmente, a pesar de que no el idioma no me acompaña a veces. Este, muy, muy, muy buena onda y, además muy buena receptividad con, con, el material también, que no lo esperaba tanto, la verdad es que es material prácticamente nuevo, muchos mucho de esos, a mí tanto acá tampoco me conocen, así que encantado, encantado con todos los que pasaron por la mesa, que se llevaron un libro, dos libros, un print, charlar un poquito, a dibujar para la gente. La verdad que se me pasaron volando estos días. E eh, para cerrar la, la, la pergunta, la demanda, não, não perdi la, la palavra. Para cerrar lo, la entrevista, eh, que outra coisa. Sim. É, eh, uno, una, o que o que tu está o que estás mirando de, de, de cine, o que le, le gusta de cine, de libro o de, de historieta? Mira, eh, en novelas, bueno, ahora estoy con Stephen King, estoy leyendo una novela ya vieja, It, lo estoy leyendo en inglés, en idioma original. Estoy, este, me encanta, o sea, estoy muy cebado con eso. Ahora, ahora, ¿no? Después este, empecé a ver Peripheral en, Prime. Me gusta mucho la ciencia ficción, me está gustando, no, no sé cómo va a seguir. Bueno, soy medio fana de, me encanta The Voice. Este, es algo que realmente no puedo ver tanto porque, eh, bueno, tanto dibujar y familia, qué sé yo, no, soy de seguir las series puntillosamente, pero este, la, Casa del Dragón también sí la vi, pues soy muy fana de George Martin, de los libros y obviamente también de la serie. Este, me gustó mucho. Anillos del Poder también me gustó, yo sé que hay controversia, que no sé qué, la verdad que a mí, me, está bien, no soy tolkienólogo, este, no, tenía expectativas de que siguieran al pie de la letra este, la, digamos, la raíz literaria, pero a mí como producto de ficción me, cerró muchísimo, este, también la vi completa, a mí me, me gusta mucho el género también de, lo que es la fantasía heroica, así que más o menos los consumos van por ahí. después veo cosas más viejas, por ahí me gustan las películas de Scorsese, bueno, ya voy abrevando cosas este, para atrás y para adelante con Tarantino y, cosas así, pero para, como para nombrar novedades de cosas que se ven acá, este, estoy, metido, estoy metido con esas y me gustaría tener más tiempo para leer más, para ver más, pero bueno, el cuadriño lleva tiempo, así que este, ya me voy a poner al día. Ok, eh, muchas gracias, muchas gracias mesmo. <laughs> Eh, este fue la entrevista con Jock. argentino dibujante que tem vários trabalhos acá em várias casas editoriais. Eh, muito obrigado, muitas graças, valeu todo mundo e a gente se vê no próximo episódio.